Saltón no camiño. Saltón quería ir de viaxe. Atoparei un camiño, dixo. Seguirei ese camiño ata onde me leve. Unha mañá, Saltón atopou un camiño. Era longo e poeirento. Subía as montañas e baixaba aos vales. Este camiño pareceme bonito, dixo Saltón. Seguireino. Saltón camiñaba apurado. Ollou un cartel nunha árbore. O cartel dicía A mañá é o mellor. Pouco despois, Saltón viu outro cartel. Dicía Tres urras pola mañá. Saltón descubriu un grupo de escarabellos. Estaban cantando e bailando. Levaban máis cartéis. Bo día, dixo Saltón. Sí, dixo un dos escarabellos. Está un bo día. Todas as mañás son un bo día. O escarabello levaba un cartel. Dicía, encántame as mañás. Esta é unha reunión do club Encántame a mañá, dixo o escarabello. Xuntámonos todos os días para festexar a chegada dunha nova mañá. Saltón, gustanche as mañás? Preguntou o escarabello. Pois claro, dixo Saltón. Urra! gritaron todos os escarabellos. A Saltón encantan as mañás. Sabíao, dixo o escarabello. Pola túa cara xa se vía. Ti és un amante das mañás. Os escarabellos fixeronlle a Saltón unha coroa de flores. Déronlle un cartel que dicía «A mañá é o mellor». Agora, dixéronlle, xa és do club Cando brilla o trevo, co... cando brilla o trevo corballo? Preguntou un escarabello. Pola mañá, gritaron o resto dos escarabellos. Cando é máis no... morna a luz do sol. Cando é máis morna a luz do sol? Preguntou o escarabello. Pola mañá, responderon o resto dos escarabellos. Fixeron un pincha carneiro e quedaron cabeza abaixo. Cantaron e bailaron coas letras da mañá M-A-N-A. Tamén me encanta a tarde, dixo Saltón. Os escarabellos deixaron de cantar e de bailar. Que dixeches? Preguntáronlle. Dixen que tamén me encanta a tarde, repetiu Saltón. Todos os escarabellos calaron. A noite tamén é moi bonita, e ben bonita, dixo Saltón. Tes parvo? Dixo escarabello. E quitoulle a coroa de flores. Ti és imbécil, dixo outro escaravello, e arrancoulle o cartel. Ninguén a quen lle guste a tarde ou a noite poderá pertencer nunca, pero nunca, nunca ao noso club, dixo un terceiro escaravello. Viva a mañá, gritaron os escarabellos. Axitaron os seus cartéis e marcharon. Saltón quedou só. Ollou a morna luz do sol. Ollou o orballo brillando no trevo. e seguiu o caminho.